عليكم اليوم عجبني اسوي فيديو عن ال data logger فهذا ال data logger اللي عندي يجي بمختلف الاحجام والاشكال آه طبعا هذا الغلاف مالته قبر مالته يتقبر ويتخلى بالثلاجة آه هذا يقيس درجة آه، درجات الحرارة ويسوي على شكل chart يسوي على شكل مخطط بياني آه ممكن من خلاله تعرف آه إذا كان أكو خلل عندك بال defrost cycle او اذا هو اصلا مستخدم يعني آه، مو مهمل تارك باب الثلاجة يعني دائما مفتوح وبعدين يقول السبب يقول المشكلة من عندك المشكلة من تصليحك فهذا الجهاز ممكن تثبت له انه المشكلة مو من عندك مو مشكلة انه من سوء الاستعمال آه طبعا هذا مثل ما قلت يجي مختلف الاحجام والاشكال أنا هذا بصفه محراق جيب أي محراق حتى تصلح تسوي لك كالبريت اكو بيه نسبة خطأ تجي مثل شوف هسه يقرأ درجة الحرارة يقرأ هنا اثنين وسبعين هنا يقرأ واحد وسبعين فهذا بال software بالبرنامج بعدين اللي يجي وياه راح تسوي تصحيح تسوي تصحيح لدرجة الحرارة هذا الغرض انه جاب هذا المحرار الثاني وهسه اروح على ال software نشوف كيف تنظيمه اوكي هسه نجي على ال software. آه طبعا كل جهاز هو يجي ويا ال software. مثل ما قلت ويجي البرنامج تقدر له download تحميل من الموقع مالته آه فهذا نصبه على الكمبيوتر القسم يجي من تطبيقات على التليفون ممكن ولكن هذا بي فقط برنامج على الكمبيوتر هذا جهاز بسيط المهم افتح ال software مالت البرنامج طبعا هذا الشيء انا مسوي زيادة من عندي وهو انت ماكو داعي تسوي password ولا اشياء هو خطأ المفروض ما اسويه ولكن المهم بعد ما شغلت البرنامج تجي اه تركب الجهاز هو يو اس بي طبعا تركب الجهاز على الكمبيوتر راح يعني هو اوتوماتيك يبدي يسوي download يسوي يعني للمعلومات ينزل المعلومات بالبرنامج يقرأ المعلومات المخزنة بالجهاز وينزلها على الكمبيوتر انتظر طيب شوية نزل المعلومات احنا نجي على الضبط اول شي طبعا هذا السمري نجي على الضبط نروح على ال parameter الضبط مالتنا يعني نشوف هذا ال logging interval هذا هنا عندك اه القراءات كيف تريدها كل ساعة تريد القراءة تريدها آه كل دقيقة كل ثانية مثلا هنا موجود شوف مثلا كل أربعة وعشرين ساعة ممكن ياخذ لك آه قراءة واحدة ممكن تختار مثلا تريد كل ساعة مثلا يقرأ لك مرة واحدة أو كل عشر ثواني هو أوتوماتيك جاي كل عشر ثواني هو الأفضل كل عشر ثواني حتى يطلع المخطط حلو أنت ما تريد تخلي الجهاز آه فترة طويلة تريد مجرد أربعة وعشرين ساعة تقريبا المهم كل عشر ثواني هذا مخليه وبعدين هذا انيبل هذا تفعل هذا هذا الأزرار اللي موجودة بالجهاز حتى تقدر تطفي وتشغل الجهاز آه، من نفسه يعني ما يحتاج بالكمبيوتر تسوي انيبل ودرجة الحرارة تقدر تغيرها سلسيوس وفهرنايت هنستعمل فهرنهايت وهاي ليميت ولو ليميت آه هذا هو اوتوماتيك جاي واحد واربعين ثلاثة وثلاثين انت ممكن اه تغيره او انت تريد مثلا تقول هاي الثلاجة او البراد اقصى درجة حرارة ممكن يوصلها مثلا واحد واربعين يعني تعلى اعلى درجة حرارة توصلها الثلاجة ما اريد تعلى عن واحد واربعين وما اريد تكون اقل من ثلاثة وثلاثين هذا حتى بالمخطط البياني بعدين يطلع عندك احمر يطلع عندك او مثلا ازرق مثلا باردة كلش أو عالية كلش فحتى يكون المعدل بين هذا الرقم وهذا طبعا موديل الجهاز نوعية الجهاز هذا الادرس عفوا هذا ال calibration هذا ال calibration مهم هذا تصحيح آه نسبة الخطأ طبعا الجهاز بنسبة خطأ ولهذا أنا ببداية الفيديو آه، جبت محرار مضبوط وخليته واحد جنب الثاني حتى أشوف آه، الفرق بين درجة الحرارة فحتصححها فطرحت واحد من الثاني طلع عندي آه ناقص 0.2 هذا الفرق بعد ما دخلت هذا الرقم دست على save بارامتر راح يتخزن بالجهاز انتظر شوية انا ما اعرف ليش تجين السيف اوكي المهم تخزن الان بالجهاز الآن إذا أجيب واحد آه، جنب الثاني راح يكون بالضبط نفس درجة الحرارة يكون حتى القراءة تكون صحيحة بعد ما كملت هذه آه، الأشياء أروح على ال setting طبعا هذه الأشياء الثانية اللي راح أتكلم عليها الآن ممكن إضافية يعني أوبشنال هي اختيارية ممكن نسويها ممكن ما نسويها طبعا هذه التواريخ ممكن تغير نوعية التاريخ تقدر السنة آه، بالشهر المهم وهذه ما اعرف ليش حاطيها لان هي ما بيها option ثاني هذه مال الساعة وهذه اللغة طبعا ما موجودة اللغة العربية مع الأسف موجودة اللغة الإنجليزية والتشاينيزية الصينية هذا ال email setting هذا ضبط الإيميل إذا بحالة أنه تريد المعلومات ترسل الإيميلك أو ترسل إيميل مديرك ممكن تستعملها طبعا آه، عندي فيديو أني تنطبق عليه نفس هذه التطبيقات والمعلومات اللي هنا موجودة الفيديو هو عن الكاميرا security camera كيف تخليها ترسل الصورة للجيميل مالتك بالشخص اللي يمر أي شخص يمر من الكاميرا ترسل الصورة مباشرة للإيميل اللي عندك بصورة الشخص فهذه معلومات بسيطة المهم هي إذا تريد يعني تفاصيل عنها تروح على ذاك الفيديو موجود على اليوتيوب تدخلون SMTP هذا ال server مال جيميل وتدخل ايميلك وتدخل باسورد الايميل وتدخل السبجكت الموضوع يعني نهاية الرسالة ما راح تجيك شو راح تكتب بها الموضوع وتدخل هذا ال port number مال جيميل طبعا هذا اللي يشتغل ال port الثاني ما يشتغل جربته اللي هو خمسة ثمانية سبعة هذا يشتغل ال port وتدوس على SSL وتريد الملف يجيك بصورة PDF بصورة PDF او Excel وهذا ايميل المستلمين من راح يستلمه وبعدين تسوي له save وتسوي له test راح اسوي له test مثلا طبعا هذا زايد هذا optional راح يرسل ويستقبله يفحص يشوف شغال او مش شغال انتظر شوية ما ما خطوة زايد this email sent successfully هذا رسل الايميل بعض الاحيان يكون اسرع طبعا ما اعرف ليش الان بطيء المهم رسل الايميل آه هذا الجزء هذا اللي تجي عليه ما تسافرون من عنده هذا مال Food Drugs Administration هذا مال امريكا يعني طبعا امريكا هنا آه المطاعم وال طبعا حتى بالفنادق وغيرها آه يجون فحص عليها كل فترة يجون فحص يفحصون الثلاجات يشوفون درجة حرارة مطابقة بالمعدل اللي حتى الأكل اللي يطول للزبائن آه تالف ولا لا حتى يكون بكتيريا ولا ما في بكتيريا طبعا عندهم هواية قوانين ورولز فأنت ماكو داعي تفعل هذا إذا تفعله لازم يسوي له ضبط ويوزر وهالأشياء المهم ماكو داعي تجي على هذا الشيء يصير password مثل ما شفتوا بداية الفيديو آه كيف أنا من سويت login آه هذا سدد يجي يمه احنا خلصنا من ال system خلصنا من ال parameters طبعا هذا ايميل هذا مباشرة انت بعد ما ضبطت تدوس عليه يرسل الايميل هذا امبورت هذا اذا عندك صديق او شيء او شخص آه مسوي فحص كمل فحص وعند ال file تريد تعرضه تدوس على امبورت وتفتح تاخذ يعني الملف هذا اوديت هذا مثلا عندك المدير تقول انا سويت هذا الشيء هاي آه، معلوماتك كلها يعني هذا مثل السكيورتي مثل المفاتيح مثل ما عندي انا بالفندق آه، مثلا مفتاح مثلا فلان اخذه باي ساعة اخذه متى رجعه هذه الاشياء كلها اسم المفتاح او اسم الشي نفس الشي فهذا المعلومات عندك ال history هذا التاريخ القراءات كلها يعطيك اياها الست اشهر ممكن ال graph graphic هذا ال graph. آه، هذا المخطط البياني فهذا المخطط البياني تقدر هو تشوف عن طريقه الصعود والنزول بدرجات الحرارة راح تشوفها انت بالمعدل ولا لا السامري لحظة ارجع على المخطط فراح تشوفها انت تاخذ لك نظرة يعني بسيطة عليه راح تشوف صعود نزول صعود نزول ما بي صعدة قوية ولا نزلة قوية مثلا أه تقريبا يكون هذا الثرموستات تفصل وترجع تشتغل تفصل وترجع تشتغل اكو يعني فترات مثلا شوف هذا استقرار تقريبا آه لان قلة الاستعمال قلة فتحة الباب شوف هذه الفترات مثلا الباب انفتحت اكثر باب الثلاجة الفريزر آه ممكن من خلالها تعرف او ممكن يعطيك بغير صيغة طبعا هذا بصيغة جدول بصيغة آه، رسم بياني ممكن تحصل على شكل ليست قائمة ويعطيك اياها بالتاريخ بال آه، بالثواني كل عشر ثواني شوف اثنين وعشرين اثنين وثلاثين كل عشر ثواني اخذ قراءة طبعا هذا اول ما ركبت الجهاز اول ما خليت الجهاز بالثلاجة شوف هاي القراءات بدت تنزل هاي تشوفه كله كل القراءات ارجع على ال لحظة ارجع على البارامتر اوكي لحظة خليني ارجع ثاني انا المهم اكو شي هنا ما بين عندي كان قبل مبين ما اعرف السبب عموما المهم قلت هذا ال list. هذه حرارة بالتفصيل السمري هذا الملخص الكلام كله انت ملخص الكلام تريد درجة حرارة الثلاجة المعدل ك average هذا average المعدل معدل درجة حرارة هي أربعين يعني لا نزلت عن الأربعين يعني هي صعدت أكثر من الأربعين المهم هذه الثلاجة بهالحالة تحتاج بعد نص درجة حرارة قلل درجة الحرارة اللي فيها يعني لأنه أربعين هواي تعتبر وهذا على الدرجة هذا أول ما ركبت خليت الجهاز بال بالثلاجة وهذا أقل درجة حرارة وصلت لها الثلاجة ما وصلت أقل من هذه الدرجة طبعا طبعا في قسم من عندهم أفضل من هذا طبعا هذا شي بسيط اكو بيهن يسموه تمبرتشر بروب اللي هو بي wire يعني وحساس بكيبل وحساس بي اثنين قسم من عندهن يقالك ممكن بنفس الوقت الفريزر والثلاجة يعني نخلي كيبل بالفريزر وكيبل بالثلاجة طبعا المفروض اذا يكون كيبل او wire يعني يكون الحساس المفروض يكون معلق هذا ملاحظة مهمة يعني ما آه متصل بجسم الثلاجة او باي شيء وبعيد عن المروحة اذا بي مروحة بيها دفع البخاخ حتى لا يقع خطأ يكون بالوسط يقيس درجة الحرارة يعني طبعا هذا بي L1 L2 heat 1 heat 2 قسم من حتى بيقول درجة الرطوبة المهم هذا ما بيبي فقط درجة حرارة واحدة قيس لك اياها وبعد شنو هاي ال signature هذا مو مهم هذا توقيعك انت هذه اشياء يعني قانونية يعني هم يعتبروها آه، اعتقد اعتقد هذا هذه اهم اشياء موجودة في الجهاز آه، هذا ممكن من تصدره ممكن آه، تخزنه بالكمبيوتر اللي عندك على شكل تكتب بي دي اف اكسل تي اكس فايل ملف آه، المهم حسب نوعية الملف انت كده اعتقد هذه الاشياء المهمة اللي ممكن تستفاد منها لازم تعرفها تضبيط هذا الجهاز وكيفية قراءته ان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو